各位好啊！嗱，無論自己做又好啦，或者教學生做又好啦，卡洛斯咧曾經做過好多種好多種樂器㗎啦。咁誒，包括二胡啦、誒管風琴啦、小吉他啊、木桶笛等等好多。但由舊年開始咧，我就同學生試驗另外一個品種喎。咁呢個樂器咧就叫做拇指琴啦，啊英文就叫 kalimba。提一提大家，如果大家都喜歡風琴、鉢合卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。 如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。咁究竟 kalimba 系样咩乐器嚟嘅咧？其实 kalimba 咧就系嚟自非洲嘅吓一个非洲嘅民族乐器啦。不过当然嚟到我哋现代咧就将佢改良咗啦。咁呢个咧就系诶卡洛斯教学生做嘅一个 kalimba 嚟嘅，大家可以听一听先。 而要喺學校進行呢個習作咧，大家可以有唔同嘅方式考慮嘅。誒，有啲學校可能會話：，誒，我想簡單啲，咁就其實就可以買套件翻嚟，買個盒翻嚟連埋呢啲鋼片咧，咁就其實組裝就得啦。咁但係誒，如果學校條件容許嘅，其實呢一個咁嘅。 回音盒啦，呢个咁嘅共鸣箱呢，其实系可以教同学自己生产嘅，甚至呢啲钢片都可以自己切割兼且打磨。咁今日呢，卡洛斯喺呢度呢，就会用最详细嘅方法教大家点样由零开始制作啲乐器。首先我哋就要教学生呢，计算呢个梯形嘅回音盒，佢所用嘅材料应该系几多？譬如我哋而家大约知道两条斜边呢系十七 cm 嘅，咁我哋就用。 钢尺嚟量度十七 cm 喺木条上，然后用角尺画出垂直线，跟住将弓箭夹喺斧钳上面，就利用一把我哋叫 crosscut saw 啊横切嘅锯去将佢切出嚟。嗱，而要打开锯路咧，系一个传统嘅手法嘅，就用左手嘅手指公指甲绑住锯身去开锯路。打开咗锯路之后咧，左手就要离开，咁样先至唔会弄伤自己。 只要均匀咁用力前后喐动就好快就可以锯断啦。去到就嚟断嗰阵时咧，要减慢速度喎。咁准备好四个边之后咧，啊，剩翻嗰啲木碎咧就请同学唔好丢掉啊，因为一阵间会有用嘅吓。咁第二步咧就到开白楊木夹板啦。咁白楊木夹板咧啊，攞翻嚟咧诶，可能唔同嘅大细啦。 點樣可以同一塊材料可以開得最多件數，就會係最慳成本嘅方法啦。當然，我哋可以用傳統嘅方法去切割白羊木甲板啦，例如用積梳啦。但係而家既然有激光切割機呢，我哋亦都可以教同學利用向量繪圖軟件。咁音孔呢方面呢，大家都可以教同學任意設計形狀嘅，只要音孔嘅總面積呢係同原來嘅音孔係差唔多，就已經 OK 嘅啦。 规划好之後，就將白羊木夾板放入去激光切割機裏边，調校好速度同埋電流，就可以進行切割啦。啊，當然啦，喺過程裏边咧，要教同學咧唔好用雙眼直接觀看。如果需要監察呢個切割嘅過程咧，就要戴上綠色嘅護目眼鏡。 今次我哋将共鸣箱嘅底面咧，一次过就切咗出嚟，之后我哋就可以用万能胶将六个部件贴合起嚟啦。喺面板嘅上方嘅里边咧，记得黐翻一条咧，头先用剩咗嘅木条，因为之后咧喺个地方咧要上两口螺丝落去嘅。咁嚟到呢度咧，大家见到个示范咧，就做咗个共鸣箱出嚟啦。咁下一步咧，其实就系要。